Jaz sem vedno tukaj. Drsni si in poglej me. Namreč tam, kjer me tvoj prestrašeni um išče, tam me ni. Spoznaj, dojemi, spremi že enkrat, da se ne skrivam, kaj ti ni mesta v celotnem semirju, da bi se skrila kamorkoli. Zato ti pravim, jaz sem tukaj. Občuti, jaz sem tukaj. Ljubljeni, ne tavaj, ne hodi, kaj ti nije poti, ki bi te pripeljala k meni. Ne potuj, utrujenost neumnosti te daje. Kam to želiš priti? Koga s to potjo želiš preslepiti? Mar ne čutiš, da se vrtiš neprestano v krogu, ki sam sebe ponavlja? Da je že pravi dolg čas postal iz te tvoje igre tvoja igra potovanja je izgubila vsak smisel. Govorim ti, nehaj že potovati. Poti ni, jaz sem tukaj. Lahko to sprejmeš, lahko to občutiš. Jaz sem tukaj tukaj? Čemu si postavljaš te barijere? To nesmiselno kamenje, ob katerih se spotikaš. In jaz sem tukaj. Ne toži mi sedaj, da se počutiš osamljenega in zapuščenega kajti to je največja izmišljotina, največja laž, ki jo tvoj um spretno režira. Ti pa kot nezavedni igralec, brez vprašanja in pomisleka, igraš to noro igro, v kateri si izgubil že vso dostojanstvo in samospoštovanje. Hočeš se rešiti? Nehaj potovati. Ali me slišiš, nehaj potovati, jaz sem tukaj. Jaz sem vedno bila tukaj, vedno. Jaz sem sedaj tukaj, njega dneva ne noči, da nisem tukaj. Jaz sem tukaj, le ti si tisti, ki si se silno navadil bežati od mene, ki te neizmerno ljubim, neomejeno ljubim, ravno tukaj, kjer sem. Hej, hej, hej, ljubljeni moj, moj najdražji, moja podoba, o moj odmev, moje utelešanje. Kam to sedaj bežiš? Čemu se bojiš, moja ljubezni, ki je ravno tukaj, ki je ravno sedaj? Koga se to bojiš, ko pa mene imaš tukaj, vso silno v ljubezni, ki nikoli ne izdam? Čemu? Čemu? čemu se sramuješ, ko pa jaz sem tvoja potrditev popolnosti? Komu to greš in na vnovič zapuščaš, povsem tako sprenevedajoče se, povsem hladno in brezčutno, ko da nisi od mene, ki sem. Ne, ne, ne, daj ljubljeni, spomni se mene, da se spomniš samega sebe. O, razbi, ma daj, razbi z modrostjo, ki ti jo vedno dajem, vsa ta ogledala iluzije. In glej z vso ljubeznijo mene, da boš videl sebe, kakor te jaz gledam čisto, kakor te jaz vidim. O moj vitez luči, utelešen v tej gostoti. Pridim, o pridim, nasloni se name v soju najnevečne ljubezni. Prisloni svoja svetleča v šesa na usnice mojem. Ma daj no, sliši me, daj no, poslušaj me že enkrat. Jaz sem vedno tukaj. Iščeš mene v učiteljih, prerokih, posrednikih, mojstrih. Le kje, o le kje si se naučil takšnega malikovalskega samoponiževanja? ne išči mene v teh, ki so od mene, oni niso nikoli tu, le jaz sem tukaj. Oni ti ne morejo dati mene, moj samo izgnani otrok, o moj samo trpeči ljubimec. Pred njimi klečiš, pa ti ne morejo dati ničesar, kar je večnega in popolnega. Le sramoto si delaš pred vsemi zvezdami širnega vesolja. Dragi, dragi, sliši me. Njihovo dajanje je le obliž na tvoje zagnojene rane. Ta obliž te rane spremeni v zveri egoizma da te vse bolj oddalijo od mene, ki te ljubim, ljubim brezpogojno. Kdaj si pred menoj klečal, ne da bi kaj iskal od mene? Jaz, ki sem, pa zapovedujem, da noben moj otrok, noben moj ljubimec ne sme klečati ne pred menoj, niti pred nikomer in ničemer, kaj pa šele pred katero koli stvaritvijo. Pamni, jaz sem tukaj in slišim mnoge, ki se hvalijo s tem, da so me dali na prvo mesto. O, da, da, hinavščina od hinavščine, ki izvira iz samo prevare in samo laganja. Ne, ne, ne, ne ljubite me. Vi me samo ljubite, ko ste sami stiskani. Od svojega samo zaslepljenega ega in potem jokate in upijete, pomagaj nam. Jaz sem tukaj in nikoli ne prislišim glasove svojih ljubljenih, ko kričijo samo pomilovanju. Ker jaz sem ljubezen, ki je tukaj, ki nikoli ne pride od tam, ker jaz sem ljubezen tukaj in dajem in zopet dajem. Vendar vi ste oslepeli in oglušeli od svojega samosmiljanja, da več ne morete prijemati ničesar, kar je zaston, kar vam je dano iz neskončne zakladnice večnega življenja. Vi ste preprosto postali samozapeljani v igri trgovec in kupec, da le še temu verjamete. Dobro, to je vaša svobodna volja, samo potem ne govorite, da ste me dali na prvo mesto in da me ljubite. Jaz sem tukaj. Nobenega daru, da sem tukaj niti žrtve ne potrebujem. Ne potrebujem vašega klanjanja, niti čaščenja, kajti vse je to izpraznjeno. Tisti, ki so mene dali na prvo mesto, se z menoj pogovarjajo ure in ure, nikoli jim ni dolg čas, ker posedujajo knjigo življenja, ki je vse ki jih uči iz tistega, kar je mojega. Ne, ne, vi preživite v nesmiselnih debatah, dokazovanjih, branju zemljskih knjig in se potem prerekate zaradi besed, ki so same po sebi nepopolne. Ampak ti, ti, ki si mene dal na prvo mesto,

ki si me dal iznad vsega, ki se raduješ mojim ognjenim poljubom, ki te nežno prebujajo. Zatorej, nasloni se na moja prsa, ker jaz sem tukaj. Ne prekopčuj z menoj, ker jaz dajem zaston, ampak ljubljeno bitje je, Moraš se naučiti, kako da prejmeš, ker ti znaš le prodajati in kupovati. Poglej me in občuti. Jaz sem absolutno dajanje. Rabim tebe, da si absolutno prejemanje, da nekoč tudi postaneš poln menem, in si preprosto dajanje. Jaz sem tukaj, tvoja edina ljubezen. Jaz sem tukaj, tvoja resnična ljubezen. O, jaz sem tukaj, tvoja večna ljubezen. Vstopi vame, vame spoznaj me in vedi, da jaz sem ti in ti si jaz sem. Dva plamena, eden ogen, dve duši, eden duh, dva uma, ena zavest, dve skrajnosti, ena večna enost. O si upaš, si upaš ljubiti z menoj, ki sem. Ta ljubezen te bo spremenila, kaj ti takrat boš postal ognjeni ljubimec, to, kar si od veko maj. In to te bo osvobodilo, resnično osvobodilo. In takrat boš vzel, kar je mojega, mene, ki sem, da ne bova več plamena dvojčka, ampak skupaj bova en plamen enosti, ena prisotnost in jaz sem.